Firulay, la que estamos comiendo. Es un sábado de producción. Tenía 48 años, yo ni para 10 como 25. Penis. A la piedra del peñón. Penis. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia Red Vamos para las islas. Una cuerda. Con pintura. Y que se mató gente, weón haciendo sí. haciendo la Pues ese es el, mito. Es mito. Es que hay una cuerda que uno se puede bajar como en una garrucha, pero vamos más desbaratar. Aquí hay un barco, ya. podemos Temido, temido. Buenas, buenas. Buenas. Acabamos de llegar, no sé a dónde. Gracias. Estamos en el Club Náutico. El sueño de todos pobres es tener un barco, una lancha. Estamos Hotel Kilo 4, Oscar Bravo Alfa, 5 kilómetros 4, Liga Radio Medellín. Sí, están ah, eh, en 7130, entonces. Ah, en 7130. Sí, sí, no podemos trabajar las dos bandas igual. Pero ya en, 20 metros. Hay que trabajar en 20 metros una y 40 el otro porque si no nos vamos a interferir. Trucha con frijoles. Paseos, ¿por qué tenés esa obsesión con la comida, weón? Siempre pones fotos de comida, videos de comida. Ese es Santiago Rendón. Me paré muy chingo. Sí, donde no le volvemos a Morito. Estamos en la piedra del peñón o Guatapé o el Peñol de Guatapé. El Peñón, el Peñón. El Peñón, el Muñón. Vamos. ¿Oíste? Eso le quitaron el color del... del...

Estamos entrevistando a León, uno de los viejos del asunto, pero viejo con cariño, saben mucho y son muy gomosos. Hombre, la radioafición es un hobby que es, es atractivo, pues yo llevo 43 años comunicándome con todo el mundo. He hecho amigos con todo el mundo en eh, Línea Tierra pues, eh, Radio Aficionados, esto es un programa más, ya estamos en la nota 40 y punta, falta poco.